Город, е, місто Жданівка. Да. Е, ви можете говорити українською мовою, правильно? М, Разумею, конечно. І можете розмовляти нею. Но мы будем э, говорить э, на русском языке, потому что чтобы больше людей... как бы, Попроще, по- проще. Не, Я вам понял. проще, да, но вы можете говорить на украинском. Ну, мне чтобы- тоже попроще. А семья есть? Да, жена умерла, вот недавно звонил семь. Когда вы тромб, плену... тромб, да. Когда тромб были, оторвался, да? да. 40 года. Ребенок остался 7 лет. 7 лет? Мальчик, девочка? А с кем? Ну, бабушкой пока. По ее линии, да? Да. Пока так. А как вообще попали? Войска так называемого ДНР, правильно я понимаю? Расскажите, как попали? Ну как? Сделали мне искусственно создали преступление, а, посадили в тюрьму. Это был а, двадцатый год, а, это март месяц. Вот два с половиной года я судился, они не могли меня осудить, я не мог доказать, что я не виновен. В результате чего потом пришел оперативник, вызвал с камеры, в кабинет, там собралось человек 40. И было произнесено предложение такое – или я получаю 10 лет, заслуживаю, не заслуживаю, 10 лет по своей статье. Э, статья была связана с наркотиком, там коробку травы меня, меня играет. <laughs> Или же полгода я послужу на подсобных работах. Ну, конечно, что бы я не стал. Я взял, согласился. А... Написал прошение на имя Пушилина. И в результате чего, да, 20 8 сентября у нас вывезли в СИЗО. А коробок э, с травой нашли у вас? Или как? Нет. Подбросили? У э, меня не нашли ничего, они ее предъявили якобы вот она. А, по бумагам типа нашли, да? Да, да, да. А почему думаете, что это сделали? Ну, потому что им надо повышение по службе, как продвигаться полицейским. Вот так вот они работают в Донецкой Народной Республике. Полиция. А, и вы согласились? Да, Пошли. Пол, или полгода опасную жизнь. А это когда было? Э, Сентябрь. Э, хорошо. И после этого куда попали? Типа на подсобные работы? Ну, ну это дислокировались на пьесах сперва. Угу. Ну, полуподвал вот такой. Ну, что им занимался? Картошку чистил, там, переносил тяжести, там, ну, такое, там, ну, быка, я имею в виду. Уголь, печи топил, ну, все. Это потом нас перекинули э, в Верхнеторецкое ну, это где-то между э, Авдеевкой и ближе к Горлов. Угу. Сюда. Ну, это был 22 декабря. Да, да, да, да, 22 декабря переехали мы. И потом до Нового года пошли штурмы, штурмы. Э, в итоге роты нашей не стало. Ну, практически уничтожили всех. Там, 7 БТРов спалили, ну, такое. И личный состав погиб. Угу. И после чего мне командир роты предлагает, говорит, дед, ну что, ну нету людей, надо подежурить в окопе, чисто подежурить. Я говорю, далеко идти? Он говорит, ну километра два-три. Ну хорошо, а что что Командир из командир. Ну, говорит, сутки там ну, надо. Ну все, пошли туда. Вот так я дошел туда, просидел сутки, э, смены не было. Целый день был артобстрел такой, серьезный. Минами забрасывали, из танков, дальнобой. Ну, короче, объясняю так. Окопы были, ну, такие, за глубиной. Вот день нас посмотрели, я выхожу, окопы вот такие. Ну, то есть больше половины засыпано землей. Ну, ага. А Закидало а так. Так мощно били. И все, смена не пришла, и нам пришлось еще ночевать там. И опять день ждать. И вечером, это 7, э, да, 7 января, вечером шум моторов, смотрю, два БТРа, крестами украинские десант высаживается и пошли в атаку. А ну, что у нас 6 человек там было. И каждый там, ну, кто где сидел там. Ну и все, нас перебили, кого захватили в плен. Там я и еще один парень попал. Все. Ранение у вас, да? Нет, обморожен. Обморожен? Да. В окопах что сидели? Ну, потому что, когда мы шли туда, был дождь. Угу. Сильный дождь был. Ну, хлюпало. Угу. Ну, ну вот даже. Угу. Обморожение. А 7 числа уже до 15 мороза было. Это января, да? Да. Было до 15 мороза, ну и что? Ну, а видишь, прихватило так, и а? до, до сих пор мучаюсь, не знаю, корка и все. А чем... Хирург хотел отрезать, я не дал, я говорю, да. А чем занимались до 2020 года? Работал. Кем? Работал в психиатрической больнице, уборщиком территории. Ну, там клумбы у меня, там цветы выращивал, там очень красиво, там ну, все. Это типа должна была быть первая ходка у вас за этот коробок э, травы, да? По этому самому. Там-то э... дело, что нет. А до, до этого сидели? Да, до этого меня ДНР осудили, это был э, год, угу. дали мне полтора года, э, <laughs> тоже за траву. И на основании этого им надо были показатели, поехали, поехали. Но вы не употребляли? Ну, что не употребляю, есть такой грех. Есть? Ну, конечно. Но только траву? Только траву. Долго уже? Ой, господи, больше 40 лет. А до 16 -го года еще там сидели или нет? Было дело. То, так сколько у вас ходок? Давайте сразу. <laughs> И со скольки лет? Зачем он вам? Ну, просто интересно. Ну, первый раз это был еще 85-й год. Первый раз, да? Да. За что? За кражу. А что вынесли? А? Что вынесли? Ой. Это еще Советский Союз был? Да, был Советский Союз, да, меня при УССР еще судили, это был Советский Союз. Дали пять лет строгого режима, я поехал в Кировоградскую область. Э, лагерь такой «Шестерка» назывался. Отбывал там срок наказания. Давайте так, вам 61 год. Так. Суммарно, сколько вы сидели? Ну, в пределах, так, 5, там чуть-чуть, 3, и тут 2,5. Ну, считай, сколько это получается? 3, 5, 8, и тут 2,5. 10? Да. Но ну, начинали в 85-м? Да. Образование какое-то есть? Да, среди специальное. А специальность какая? Электросвистер э, подземный. У меня подземный стаж есть, 12 лет. Ну, между этим трава и туда-сюда, да? Ну, в шахте э, работал, в шахте ползал. Я понял. Э, денег сколько предлагали? Когда? Ну, когда шли воевать. Вообще поначалу ничего не предлагали. Угу. Потом уже, когда нам выдали временное удостоверение, якобы зарплата туда-сюда, и так как нас забирали 28 сентября, вот, первая у нас зарплата была, это еще у нас э, мы получали в Донецке, ну, где-то в середине октября, ну такое. Вот за вот эти три дня нам выдали по 17 800. Наличкой? Да. Ну, по временному согрению. А с женой говорили, когда э, шли? Тюрьма? Да. Нет. Советовались? Нет. Почему? Ну, не было такой возможности. Ну, она знала, что вы пошли воевать? <laughs> Уже потом, да. И что говорила? И она за голову схватила там. Ой, что ты делаешь? Она говорит, надо было, надо выжить, как? <laughs> Даже не соображаю, где ты куда ты попал. С сестрой беседовал, у меня сестра дома есть. И что сестра? Сестра меня позабирали соседей, ну, призывников, мобилизация угу. пошла. Ну, и они начали приезжать по одному. Кто с Херсона приехал, ну, гробы я имею в виду. Угу. Кто с Подавдеев, и там человек 7-8, а ближайших ребят нету. У вас какие паспорта? У меня украинский, Только украинский. так и украинский. А так называемый ДНР нет. Нету. И российского нет. Нет, я не получил. А кем себя вообще чувствуете? Украинцем? Украинцем? Да. А почему? Ну, можете родился в объяснить? Украине. Родился я в Украине. Отец у меня родом отсюда, с Львовской области. Откуда с Львовской? Э, Львовская область, Стрийский район, место э, Сколы. Сколи, да, є Скола такі. и Грабовец. Вот село Грабовец. Є, є місто Сколи, да. Ну да. У нас же железнодорожна станція, школа. Так, так, э, це, це невелике містечко. Ну, да, да, да. Небольшое, живописное такое, Да, и вот оттуда высаживаешься, и пешком надо идти в село Гравовец. Я помню, первый раз это был я в 72 году, там мне было 10 лет. Угу. И мы еще идем, идем, идем, идем по лесу, долго-долго. Я говорю, долго еще идти, пап, долго еще идти. А он, там он еще за той горой. А сестра у меня, сестра старшая, она там уже была раньше. Она говорит, да не, а мы уже почти пришли. Она говорит, вон хата. <laughs> Ну, хатки так стоят. Красиво, очень красиво. А, что думаете вообще об этой ситуации, которая случилась в 2014 году? Война? Ну, для вас вот. Ну. начало война когда началась? Ну, в 2014 году. В 2014, да? Да. Что думаете об этом? Ой, вообще такая жопа, честно говоря. Все это так замучено специально. Ну, смотрите, на тот момент если бы Украина согласилась с этим, никто же не мог, не отрывал Донбасс. Донбасс не, не хотел уходить ни в Россию, никуда. То есть, если бы Донбассу дали автономию в составе Украины, войны бы не было. Практически войны бы не было. А так как э, Владимир Владимирович отработал Крым, вежливые люди потихоньку его поджали, да? Отжали. Надо же было отвлечь как-то внимание и все. что на Донбасс приехал? Смотрите. Славянский кто появился? Стрелков. Горловка появился кто? Беслер. Безлер, без. Да, без, да. Беслер. Очень жестокий человек. Ну и что? Везде подняли российский флаг. И началась вот эта катавасия. Почему Турчинов вел АТО? Потому что, ну, видите, начинает разгораться там в огонь еще и пошло такое. А если сразу это все порешали, этого бы не было. Но вы же понимаете, что можно было это решать, но Донбасс полыхнул. Да, подпалили. Это С помощью подпалили. России. Подпалили, конечно. Вы знаете, кто такой Сурков? Я он Сурков. Сурков. Нет. Владислав Сурков. Он занимался украинским вопросом со стороны России. Минские соглашения знаете, что такое? No, ну, no. Ну. Да, он на этой неделе сказал, что Минские соглашения заведомо принимались такими, чтобы их нереально было выполнить. Хм. Практически, да? Да. Я могу процитировать. Возможно, может быть. Ну, Гиркин это же полковник ФСБ. Да. Гиркин, Без да. тоже. Да, тоже. И так как бес начал там наводить в Орлок этот порядок, у нас, ну и пацанята пошли туда, ну, путем принуждения. Ну, то есть Украина в 14, могла... В 2014 году фактически пошло такое, местное соединение не захотелось воевать. Ну и все, начали кого отбирать? Малолеток в основном, ну молодежь. Кто там? Кто наркотик потребляет, кто там на учете где там состоит, ну такой вот там. Там где-то кто-то пьет. Все, их начали хватать и насильно заставлять брать оружие, заставлять загонять в эти отряды, и все, и разбределись по этому всему вот, э, территории. Потому что на тот момент украинские войска прошли уже, э, по-моему, даже до Снежного. Где-то ну, там. Украина правильно делала, что... Продвинулись сюда, ну хотели расчленить, ЛНР и ДНР разбить, и по запчастям как-то так все это определится. <laughs> За что воюет Россия сейчас в Украине? Можете объяснить? Ой, я даже не знаю, как вот э, на данный момент, на данный момент, мне это все так тяжело воспринимать. Но смотрите, ну ладно уже, Донецк, Луганск, это понятно, уже тут оно, 9 лет это оно. А Запорожье, Херсон взять, то есть провести там референдум, объявить это российской территорией, но я не могу понять, ну как? Украина на это никогда не пойдет. Согласиться с тем, что это российская территория, что у нее наглую взяли и забрали. Да, они про провозгласили Донецкую и Луганскую России. Ну, Украина как... тоже на это не идет. Ну, конечно, Украина не... не идет на то, что Крым российская территория. Ну, конечно, не пойдет. Потому, ну как, это пришите домой, ага, твой кусок огорода отрезали, все, давай отдыхай. Это мое, да. Ну, ну что Раз ты сильнее, тогда что-то получается. Делай, что хочешь. Беспредел получается? Беспредел. Ну а как иначе? Я так и не воспринимаю. Я сейчас понимаю только так. Ну, я считаю, если украинцем, не ну, знаю, ну, ну так сложилось в жизни, ну а что. А почему вот местное население, некоторые из них поддержали вот эту всю бодягу русскую в 2014 году? О, в 2014 году. Ну, я же говорю, там, ну, как ты думаешь, что будет лучше? Но, хочу заметить, а, в середине 2015 года, когда а, ни банков же нету украинских, ни банкомата, то есть а, ввоз гривны на территорию прекратился, начал вводиться рубль. И вот после того, как начал ввелся рубль, они все многие почувствовали, что именно ввоз товара с украинской стороны перекрылся, только было брать с российской, а с российской шло Э, то, что в России не потреб, как можно сказать так, его, его погнали сюда. Ну, мать, угу. брите, что Угу. Это, то, что у нас не хотят будете жрать вы. и так оно На тебе Боже, что мне не гоже. Да, так, да, кажуть? да, вот так точно. Точно. это украинские слова. Ну, многие арендаторы э, были в паи в колхозах. Ну, земля, там все арендаторы брали эту землю в паи как-то это распахивалась территория, ну, что-то там сажалось, там, ну, все. Ну, а после этого все это начало бросаться, после чего оно ну, позаросло бурьяном, потому что они поняли, что задавили налогами так, что невыгодно было работать. А вот почему вот многие говорят, до сих пор, как бы, даже попал в плен, они винят во всем э, Украину? да, жители э, там Донецкой области, Луганской области и так далее. Это что, это тяжело признать, что мы привели в свой дом войну? Ну, понимаете ну, вопрос? Не, ну понимаю вопрос, но тут еще идет другой вопрос, понимаете, восприятие какое. Как бы ни было, 9 лет идет обстрел Донецка. И гибнут мирные жители, в том числе и дети. Ну, вы видели статистику? Конфликт уже шел на затихание. Перед э, российским вторжением в 2021 году, мне кажется, была одна смерть. Только одна смерть. Все бы затихло, само собой. Возможно, затихло. Ну, не захотели наставать давать территорию. Ну, а возможно, что, знаете, там была такая еще пропаганда, что очень много стягивается тяжелого вооружения с, украинской украин... стороны. Ага. С украинской стороны очень много тяжелого вооружения стягивается. То есть идет подготовка к штурму. Можно было так определиться, подумать. К штурму, отжатие территории – даже предводились такие карты, э, что это будет охват, удар вдоль границы Российской Федерации, <coughs> то есть с юга Новоазовск, где отсекти, то есть отсекти и потом уже этот конфликт как-то внутри все это заглушить. Хотите что-то? И вы знаете, я вам говорю, идет же такая еще хитрая пропаганда. Украинцы ничем не воюют. Как? Украинцы не воюют. В смысле? В прямом. Воюют а. войска НАТО. Негры, арабы. Да. Это там в ДНР толкают? Да, да? это такое говорят. Негры, арабы воюют. Украинцев нету. А почему негры, арабы должны воевать? Ну, потому что подход идет к тому, что вот эти все беженцы, которые в Европе ушли ага. туда, ага. А, в связи с тем, что нельзя, невозможно предоставить работу, угу. их э, привлекают и направляют сюда к военным действиям. <laughs> Да-да-да-да. Вот такое. И что, кадры их дают? Ну, не знаю, кадры. Или лепят как-то? Ну, или просто так в студии говорят Да, это? ну, такой вот. Вы верите в это? Я нет. <laughs> Я же ни одного негра не видел, ни араба не встретил. но Все же украинцы воюют здесь. Ну, конечно. Я понимаю то, что этот конфликт не затухнет так. Это в ближайшие годы это будет только наоборот расселя, разжигаться будет сильнее, сильнее, сильнее. Никто свою землю не отдаст. А как закончить войну? Ой, ой, ну как можно закончить войну, когда у тебя отжали кусок территории? Ну как ее закончить? Я не знаю даже. Ну ладно уже Крым, понятно. Крым это Э, Хрущев в свое время, уже такое это была российская территория, ну, типа сделал как жест доброй воли, подарил это Украине. Ну, я объясняю, говорю, подождите, ну, Донбассу отстегнут от Украины не так-то легко, как Крыму. Почему? Потому что у Крыма был свой парламент. Автономная республика Крым. Автономия. У них есть свой парламент, у них есть, правильно, все парламентарии. То есть, был. Ну, на тот момент. Ну и до сих пор это, это автономная республика Крым. Да. То есть, как бы ни было, они свою территорию, то есть они хозяева там. Но в составе там, вот сейчас они Российская Федерация, а то были в составе Украины. Но это их территория. И что не решат, так оно и будет. Вплоть до того, что нейтралитет даже взять. Я говорю, да на Донбассе такого не будет. Почему? Ну, потому что не, законом не предусмотрено никакой ни автономии, ни федерализации. Э, ничего этого нет. Ну, правильно. Вы знаете, как э, регулируется законом проведения локального референдума в регионе? Ну, это очень тяжело. Это вся Украина должна проголосовать, ну, дать согласие на это. Да, но это тяжело. Это тяжело. Многие говорят, что в Крыму все началось и в Крыму закончится. Вы согласны с этим? Ну, возможно. Возможно. Но ну, еще крови много прольется. Украина ну, нас не будет отставать. То, что они на, на, берем, на левом берегу сейчас укрепляются, удар Херсонской области, там все это самое. Ну, это до поры до времени. Но вы же понимаете, если Украина сейчас... Украина прохавала, э, типа Крым прохавала, Донбасс то же самое. 24 февраля 2022 году они снова это начали. Это же не закончится ни на Херсоне, ни на Запорожье. Конечно, нет. Правильно. Они захотят взять все. Ча. В тому-то й діло. Росіяні. В тому-то й діло. Дойти, дойти до вашого улюбленого скола навіть. Та ні. Мабуть, цього не буде. Ні. Мабуть, цього не буде. А як так? Хотите что сказать украинцам? Что сказать? Крепитесь, братья. Ну, що сказать? россиянам? Ой, не хочу. Не хочу. Я их воспринимаю как оккупантов. Хотя вот так довелось в жизни, знаете. Мне вот дали 15 лет, осудили меня, дали 15 лет зрада а, здесь, в Украине. Ага. Зрада. Ну все. я же понимаю так, что ну да, 15 лет сейчас меня посадят в колонию. Ну это как в том анекдоте, знаешь дедушке дают срок. А он говорит, дочка, да я ж только не отсижу. Да ничего, дед, а сколько сможешь, только отсидишь. Доживешь, и как-то так. Но братья для вас украинцы? Конечно. Конечно. У меня и братья тут есть по Украине. Но вот это после 2014 года, этот пошел разрыв, ну, как-то такое общение распалось, все. У меня по отцовской линии очень много братьев. Один из Богдан, она живет до сих пор там в селе. Иван во Львове. А, Михаил на Полтаве. Славка, ну, он уже, наверное, может, даже и покойный, старенький. Он тогда был полковник, а, летчик. Ну, ВВС Украины. Ну, сейчас ему, наверное, за 70 уже. Да, такой, в возрасте. Сестра, я не знаю, жива, не. Ну, ну, как и оборвали связь, все. Перестали. Общаться нету. <laughs> Спасибо. Я даже не знаю, узнают они меня или нет. А хотите что-то сказать россиянам? Да что я россиянам скажу? Зря вы затеяли это все, омно. А ну. Сколько в России украинцев живут? Очень много. И все понимают, что, ну, ну, что это, страна агрессор. Ну, э, можно так понять. А Путину что-то хотите сказать? Владимир Владимирович? Ничего. Зря все это затеял. Не знаю, что он преследует, не могу. Ну что-то преследует какую-то цель. никто не может понять. Никто не может. Объединить это все уже не получится. Ну, было у нас 15 республик когда-то, да? 5 в Средней Азии, 3 на Кавказе и здесь 6 в Европе, можно так сказать. Прибалтика, Украина, Белоруссия, Молдавия. Ну все, Союз распалился, каждый сам, там по себе, и собрать все это в кучу, это нереально. Нереально. Такая страна, как Азербайджан, не пойдет никогда на соединение. А зачем им идти? У них один монат по сравнению с долларом на одной ступеньке <laughs> стоит, да? Зачем им надо, чтобы... Они поближе к Ирану пойдут. Иран им ближе. <laughs>